Hindi ako natatakot na mamatay alang-alang sa'yo. Dahil yun sa mahal kita. がと手綱 nagbago. Hindi to yan! Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin! Ang akala ko dati, isa ka weirdo. Sa totoo lang, gusto kong ang isang kagaya mo. Hindi ko maintindihan. Bakit ka lumalaban sa akin? Kahit kailan! Hindi, hindi ko babawiin ang sabi ko na! Yun ang... Paninindigan ko bilang isang ninja. Nakita mo kung anong ginawa ko sa kanya, hindi ba? Sa pagmamahal nagmumula ang sakripisyo. Sige lang, damin mong sakit. Nakakaramdam ka na ba ng poot? Ito ba ang kapangyarihan ng QB? Sabihin mo, galit ka ba sa akin? Mas matindi ang sakit na ipaparamdam ko sa'yo! Simulan na natin! Yan lang ba ang kaya mo? si Mata. Nasugatan siya dahil niligtas niya si Naruto. Pero wag mo sabihin. Nagawa niyang pigilan ng seal. 祝 good day. tumaas. Ano kaya nangyari doon? May masama ba nangyari kay Naruto? Kapag nagpatuloy pa to, siguradong tuluyan na siyang magiging Kyuubi. Anim? Tuluyan na siya nakawala sa ceiling technique. Masyado nang delikado ang anim na buntot. Pinapahanga ako nito. Si Naruto at si Pain. Lumalabas na sila ng bayan ng Konoha. Ngayon, mas malapit na sa akin si Tendo. Hindi mo na kailangan gamitin pa yan. bakutan Kutansei! Bakit ito? Kailangan mangyari. Gusto kong marinig ang sagot mo. Hindi ko na kaya. Pakiusap, tulungan niyo ako. Wasakin mo ang lahat. Ipagkatiwala mo sa akin ang kaluluwa mo. Yes! Ganyan nga, ipagpatuloy mo lang yan. Hindi ko inaasang aabot sa ganito. Tanggalin mo na ang seal na nakalagay dito sa pinangkukulungan ko. Kasar, nahuli na ako. seal na ito kung saan may pagkakataon ako magpakita sa'yo. Pero umasa ako noon na hindi na sana umabot sa ganitong punto. Masaya ako makita na malaki na ang aking anak. Kaya masasabi ko maganda na rin ito. Halika rito at pipira-pira sa wing kita. Diba, Naruto? Ha? Ano yun? Alam mo ang pangalan ko? Bakit mo ako kilala? Hindi ba dapat alam ng isang ama kung ano ang pangalan ng kanyang anak? Tama ang iniisip mo. Ikaw ay aking anak. Ang mabuti pa, lumipat tayo sa ibang lugar. Mukhang walang sinabi sa'yong kahit anong ikatlong Hokage. Ama. na nasa loob ng katawan ko. Naging target naman ako ng grupong akas. Pagkatapos, ewan ko, hindi ko na alam. Ilang taong ka na ngayon? Labing-anim. Naruto, pasensya ka na. At dahil dyan, humihingi ako sa iyo ngayon ng kapatawaran. okay na yun. Oh, makinig kang mabuti. May isang tao na nagmamanipula sa QB kaya nito inatake ang Konoha. Malakas ang kutob kung aatak siyang muli sa Konoha. Wasak na ngayon ang Konoha. Wala na halos tira sa bayan natin. Miyembro ng Akatsuki. Pero nakamaskara ang isang yun. hindi siya pangkaraniwan. Tinanong ka ni Paint tungkol sa kapayapaan, hindi ba? Pero nahirapan tong sumagot. Sa pagnanais nating iligtas ang isa nating minamahal, nagkakaroon ng kaguluhan. Totoong si Pain ang dahilan ng pagkamatay ni Sir Jiraiya. Nilalabanan ng mga ninja ang pagkakaroon ng puot at galit. Master Hokage, sabihin mo sa akin! Yan ang isang bagay na ikaw lang makakaalam. Naiinis ako sa pagiging makasarili ninyong lahat! Hindi ako matalino! Alam ko, alam din ako isang... Malalaman mo rin ang kasagutan sa tinatanong mo, Naruto. Magiging masama akong ama kung hindi ko pagkakatiwala ng sarili kong anak, hindi ba? Malapit nang maubos ang chakra ko. Ano? Teka lang, sandali... Pero, ito na ang huli. Hindi ko inaasahan na magagawa niya makawala sa Shiba ko Tensei ko. Ano kayang nangyari? <coughs> Ah, bakit naga to? na lang ito. Ang pwede ko na lang gamitin na Senjutsu Chakra. Nakikita ko na nasa Senin mood siya ngayon. Pero nagawa niyang makawala sa Shiba ko Tensei. Yun ang Konoha, hindi ba? Pero bakit? Posible kaya. Buhay siya! Nararamdaman ko pa ang chakra ni Hinata! Nag-alala rin ako. Salamat naman kung ganun. Nakahinga ako ng maluhag. Palagay ko oras na para tapusin natin to. Gusto mo malaman ang lasa ng totoong sakit. At kahit pa nauunawaan mo na, hindi totoong may lubos sa pagkakaunawaan. Dalhin mo ako sa lugar kung saan naroon ang totoong mong katawan! Porke nakasenin mode ka, ang pinagmamalaki mong chakra shuriken. Mukhang pwede ko na nga lang gawin ngayon ay ang labanan ka. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ang pwede na lang mangyari ay pabagsakin ka. Pero paano mo gagawin yun? May naisip akong paraan.